Hindi na nga. Pagkasulat. Oo. Bawal yun? Nadilaan nyo. Hugasan mo. Nahugasan ko na. Maybe. Ikaw nadilaan ka na ng baby. Pag may sugat. Hindi. Nadilaan ka na? Pero yung hugasan. Hugasan mo. Nahugasan ko na. Baby. Bye. paghahandog ng kanilang baby, ng kanilang anak. Anong pangalan niya? Jacob. Jacob. Green o white? Jacob Linton. Wow, Power Ranger ang dating. <laughs> May Lincoln pa, baka maging presidente ito. So tayo po nandito, niniwala po ako na tayo interesado sa buhay ng mag-asawang ito sa pagdating ni Jacob Lincoln. So yung pakiramdam pag nakikita mo yung anak mo, tapos parang makakalimutan mo na yung sarili mo kasi lahat ng ano, bagay ibibigay mo sa kanya. Tulad nito, na inuna namin si Dico. Dapat talaga magpapakasal muna kami. Kaya lang syempre, nahirap din yung buhay ngayon kasi nga nag-pandemic, ang dami rin pinagdaanan. Tapos, ano, pero ano eh, pasalamat pa kami sa Diyos kasi hindi naman kami napabayaan kahit paano. Tsaka Ayun nga, malusog si Jacob. Ayun. Yun lang. Thank you, Lord. Salamat, Jacob. Hello. Alin. Ano, wala akong masabi. Kasi biglaan lang talaga. Wala akong masabi, di ako ready. Di, ano, um, um, thankful ako sa Lord kasi ito yung blessing na never, ano English nun? <laughs> never expect, unexpected but not unwanted naman. Parang galing, di ba? <laughs> ano, hindi ko siya inexpect pero binigay ng Lord. tas parang siguro isa sa mga purpose niya is yun nga, siguro para maabutan ng tatay ko. Kaya ngayon ko naintindihan <laughs> ang ganun parang masaya talaga ako kasi dumating si COVID sa buhay namin. Lalo sa sumaya yung, bah yung bahay namin, ganyan. Madaming nagbago, tsaka feeling ko mas naging intact kami dahil parang, parang tuloy-tuloy din yung mga blessing nung dumating si COVID ko. Um, yung work ko, okay. tapos um, yun lang pala talaga. <laughs> Hindi, yung okay yung work ko, tas good yung company ko, yung family namin, yung hindi naman nagkaka-COVID kahit na laging, lagi kami na-expose sa mga tao. Parang, ang um, ano lang, parang malaking blessing ni Cobb sa buhay namin. Parang hindi kami nahihirapan uh, kami na ano kami, watak-watak. Minsan, madalas mag sasama-sama pero <laughs> away-away. Ganun. Pero ngayon, masaya kami, ganyan. Napag, na, ano, napagawa namin lapag <laughs> namin, charot. not to, ano, not to inspire, not to grab, charot. <laughs> Baliktad. Pero ngayon, masaya kami sa buhay ni Cob kasi dumating sa buhay namin. Kahit tiglaan talaga tong event na to, at least, ano, na uh, nangyari, talagang dumating kayo, and thank you sa mga pumunta at nagbigay ng time para kay Rico po. Papalakihin namin ito ng maayos, ng malusog, matalino, at syempre, pogi. Nara sa akin. Ayun. Kung tay, kung nandito ka man tay, miss ka na namin. Ayun. Salamat. Okay, um, Malib tayo magpatuloy, nais ko pong basahin itong Mark chapter 19, verse 14. At sabi ko rito, Jesus said, Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Una po ay, napansin po natin, ang mga bata at mga sanggol ay napakahalaga sa ating Panginoong Jesus at napakalapit sa kanyang puso. Ito po ay ginawa niyang halimbawa ang mga bata. Pero yung mga bata, pag sinilang po sinilampunan, very, very, very pure. Walang contamination. Hindi lang po very pure, yung mga bata po madaling maliwala. Simbolo ng pagtitiwala o pananampalataya. Yung po kasi ang pananampalataya. No? Kung anong sinabi ng Panginoon, gagawin niya to, dapat mong paghiwalaan. Kasi ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Kung anong kanyang sabihin, kung anong kanyang pinangako, gagawin. Kaya po dapat matatanda para mga bata pagdating sa paniniwala o pananampalataya sa ating Panginoon. Madali silang maniwala. Kaya po yung mga magulang dito, huwag kayong mangangako na hindi tutuparin. Naku, alam ng alam ng mga bata yan. Pag sinabi niyong uh, baby o anak, magja-jollibee tayo sa makdo, totohanin mo. Kasi pinapaniwalaan niya, tinatanging magulang, ay hindi lang po responsibilidad, ito po ay privilege. So, magiging pambulan pa rin privilege. Bakit po isipin mo pinagkatiwalaan ka ng Diyos isang nilalang? Isang bata sa simula, pero ilang pa ang kasunod niya. So tayo pwede pa, ito yung privilege, wala pananagitan. Kaya napakalaga po, hindi ang mga magulang ko na tayo responsible. Responsible eh, parent. Madaling mag-anak, mahirap maging magulang. Isipin mo, maghahalin mo kayo pag may positive yung babae, bumila ka ng siyam na may lalabas ng bata. Hindi dahil nanganak ka, kung may sanggol, magulang ka na. Ang pagiging magulang ko ay pananagutan na yung, yung anak ay lumaki na isang mabuting Pilipino, mabuting mamamayan, pakinabang sa lipunan, hindi sa ng bayan. Kaya nga po, ang mga magulang, kung meron tayong nagawang pagkakamali, itinatama natin sa ating mga anak. Kaya po may meeting kami, sabi ko sa isang uh, ah, kabiti kong pastor, alam mo, minsan hindi na ako naniniwala ko sa kung anong ginawa sa'yo, gagawin mo yun sa iba. O kaya, kung anong ginawa sa'yo ng anak mo, gagawin mo sa mga magulang mo. May mga magulang na hindi nakaranas ng totoong pagiging magulang. marahil ang mga magulang malupit, hindi mapagmahal, kung paano silang buwarang magulang. Gawin mo silang mapagmahal na magulang kay Jacob. At gawin po si Jacob ay aming pong pinagkakatiwala sa iyo. Siya sa iyo at pinahira mo lamang sa mag-asawa nito. Palakihin mo rin po siya na may mabuting pagkatao, may takot po sa iyo at hindi sa lahat na hiniwala po kami. Magtatagumpay siya sa lahat ng bahagi ng kanyang pinapadalaan ko yung pamanin kanina, pagpapalayo ng pagbawa. Salamat po, bigyan po sila ng puso na kasamantalahin nila ang relasyon nito upang sila po ay maging daan sa pamilyang ito na bubuuin ng dalawa ko. Salamat din po sa mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, at mga nagmamalasakit sa kanila na nakiisa, sumaksik sa gawain po. Pagpalain po ang bawat isa. Palayan kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanag ginawa ng, ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. At ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. At congratulations, Rick at Pauline. Congratulations sa Manino. Manina, di ba? ay magbigay ng kalakasan oras para sa bawat isa sa amin. And nawa ah, po yung mga natitirang minuto ng pagsasama-sama namin, Lord, para sa selebrasyon na ito ay maging uh, mapagpala, Panginoon, masaya at mabiyaya. Maraming maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong kumain. Salamat po. Oh,